Розкрита таємниця, чому від Apple пішов творець Swift. Минулого тижня стало відомо, що творець мови програмування Swift Кріс Латнер покинув Apple і перейшов в Tesla. Там він обіймає посаду віце-президента з розробки програмного забезпечення для безпілотних автомобілів. Як повідомив близький друг Кріса Латнера, в Apple він завжди відчував себе обмеженим в публічному обговоренні проєктів, особливо з урахуванням того, що він працював над відкритим продуктом. Так як всю інформацію необхідно зберігати в секреті до офіційної презентації, важко було знайти співробітників у свій відділ. Якими б не були умови роботи в Apple, у Латнера були цілком зрозумілі причини звільнення з компанії. Через обмеження розробник не зміг повністю розкрити свій потенціал і нормально коригувати роботу співробітників, що і стало причиною звільнення.